wajh qoyskeena quruxda ubadkeena qabsami hadalkeena qiimaha nolosheena qaranjo qoyskeena quruxda ubadkeena qabsami hadalkeena qiimaha nolosheena لي دمر قلبي قواد قادته قروح ذادي أو ستي قلنش غير كهتبل إني كل قابيهين وروح ذنا وروح ذنا وروح ذنا كل المن bulsha kayrka ha sabin inay kula qaab yihiin quruxdana quruxdana quruxdana qudhig

أنت غيرك هالتبين إني كل قابين بروح ذنا الله وروح ذنا بروح ذنا كل من وان قري إنا تاي قالي تمر قلبي وقت قادته بروح ذا وسيتي قال أنت غيرك هالتبين إني كل قابين قرح زلك قرح زلك قرح زلك قرح منك